Thank you. Começou tá a O que você está sentindo? Ligamento no pescoço. No mesmo lugar desse lado? Aqui? Fazia isso? Uhum. Hã? Sim. Com o braço? É, asinha de frango. Hã? Eu consigo fazer uma asinha de frango é Isso, não, mas vai baixar e levantar assim? Não levantar, não. É a primeira vez? Primeira vez. Oi. Isso. Tá mexendo. Vamos ver se é abaixar o braço. Quantos anos, quanto tempo você já está assim? Estava? Desde. Já vai ser um ano e meio. Desde abril do ano passado. Essa é a décima sessão, né? Sim. Aí. E hoje não tem mesa. É. Eu não consegui subir dessa vez curadora tambor, cristais, anestesia magnética imantada. E nós Faz de novo. Graças a Deus, Olha, olha aí. <laughs> Louvado seja Deus, meu Senhor. É porque por que não conheço uma pessoa assim? Ah, olha só. Vai o braço para baixo. Um ano e meio sem fazer isso. Vira ele para baixo para poder descer. Olha o que a, a força da energia fria com xamãs e pleiadianos. obrigada, meu Deus. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus. Segundo, a Arnes. Por ter feito essa graça tão grande, tão grandiosa. Que para uma mãe, isso é muito importante. Era vontade é até de chorar, né? de alegria. pescoço dele também. Olha, rodando. Estou vendo coruja. Coruja colorida. A coruja colorida? Como que é a coruja colorida? <laughs> Olha só. Ah, você está vendo assim, a senhora aqui? senhora. <laughs> Deus abençoe. Olha! Faz tempo. Gente. isso aí, mãe. Tá recuperando o filho, hein? É com graça de Armes, de Deus de Armes. Né? Dos pleiadianos. Dos pleiadianos, xamãs. Muita força de xamãs. Muita força. Você sabe que os xamãs usavam energia fria? Não, não sabia. Os índios americanos, os xamãs, os apaches, eles trabalhavam com energia fria. Mas, e quando eles foram, que teve o genocídio, aquela coisa dos, ataques, né? É, morreu com eles. Ficou um Apache e depois esse Apache também se foi. Porque eles são descendentes dos Atlantas também. Hum, é muito importante. Eu estava mostrando lá, eu ficava pensando, vou levar meu filho lá. Se Deus quiser, vou levar. Eu quero ver essa graça. Aí foi indo devagar, hoje não dá, hoje não dá, até que eu encostei <laughs> ele nisso. Porque tem que ser mulher, né? Não posso passar por cima dela, mesmo Aí eu fiz eles assistir no YouTube, assiste no YouTube, tudo, e aí? Essa cabeça? Me dá licença pra me levar ele? Aí ela consentiu. Aí eu, eu dei muita fé em você. É graça do mestre Amorim, né? Amorim. Porque foi ele que me iniciou. Foi ele que me apresentou de pleiadianos. Aí a pessoa e pergunta assim, ah, nem, o que, que, é isso? Eu não sei como explicar. Mas não precisa de explicação. Mas o pessoal quer explicação. Não, eu não sei o que falar, porque tem que ter uma técnica. Não tem. Vem fazer iniciação, você vai ver o que, que é. Nem se iniciar, tantas pessoas já estão fazendo então. Não precisa explicação, não precisa nada. O que só de ver o resultado é que é importante. Mas nós estamos aqui no planeta Terra, é. que é maravilhoso, porém quem habita então, precisa é. de ter algo concreto, palpável, eles não estão ainda na, ter, estão na, terceira não, dimensão, não. a grande maioria não sabe disso. Exatamente. Isso é coisa de sétima dimensão. Quem explica Deus? Ninguém. pode explicar Deus, mas a gente vê Deus em todo lugar. Está aqui, ó. Até tá aqui. Mas ele está em todo lugar, em todo momento. Explicação não tem. Volta o braço. Mas tem. Volta. Vamos voltar esse braço. Tá. Tá olha lá. É olha isso. Quer é milagre maior que isso? É o alto milagre. É o alto milagre. Alto milagre. Eu vi a cabecinha dele muito ruim. Porque eu, com a idade que eu tenho, se eu falar alguma besteira. É tudo bem. É, é verdade. Não, ele é novo, gente. É uma criança. E ele tava cada vez ficando mais criança, mais para baixo. Sabe? Chorando e dizendo que, que a vida não, não prestava e não sei o quê. E eu ter a fé, meu filho, não é assim. Vai consertar tá, isso, vai passar. Aí eu falei, nós vamos dar jeito. Tudo nesse mundo tem jeito. Que bênção. Vamos mexer mais um pouco o braço? Tá pode continuar falando. <laughs> Olha, ele tá brigando com o braço. Agora ele quer levantar agora, pera, calma, também. Tá tá Menos, né? Ah, pode ir, vai. Engraçado é, é que eu não vinha hoje. É. Eu chamei uma menina, minha sobrinha, é. para vir de companhia. E o Kaique não se nem respondia. A gente é. chamava ele e ele não respondia. É, ele falou que ele estava dormindo, tava cuidado, não escutou ninguém. ah, eu falei assim, espera aí que eu já vou. Eu falei, só que eu vou do jeito que eu tô. Eu sou Salvou para dizer nessa elegância que eu tô também, fala sério. Eu salvou como a bruxa, irmão. Já que eu tenho que ir, então, meu irmão. Você sabe, Helena, que está acontecendo coisas que eu vejo assim, eu falo, meu Deus, né? É. é. Quanta divindade existe em cada ser. É. E o ser não enxerga. Não enxerga não. Quantas oportunidades a vida dá. E a pessoa rejeita, perde. Por um ego, por um desengano, por achar, achar, achar, por achismos. É. Como as pessoas se perdem, né? Se perdem muito. Mas é. Ele está gostando de brincar com o braço. Né? Nossa, ele está muito feliz. Tenta abrir os dedos, ver se você consegue abrir. É, eu tô tentando. É, o dedinho, vai o dedinho. Vamos ver o dedinho? Quem sabe, né, amar? É mais fácil. O magnetismo, se bem que foi tanto magnetismo? Eu senti o barulho de lá. Você sentiu? Senti. Parecia que tinha uma tribo de <laughs> índios aqui levanta o tambor. Eu senti, foi isso que eu senti. Dá pra ver direitinho a tenda, a oca, né? É, de lá eu tava sentindo. É. A, a fogueira do centro, o xamã batendo no tambor. É. <laughs> Não é sempre que eu bato tambor, né? É só em momentos especiais.